मेरा नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और आज मैं आपके पास एक हट के वीडियो लेके आया हूँ कोई दवाई नहीं बताऊंगा एक छोटा सा मोल बहुत छोटा सा एक बड़ा सा मोल इतना बड़ा भी नहीं इतना बड़ा मोल मैं आज रिमूव करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मोल रिमूवल सर्जरी परफॉर्म की जाती है एसिडिक क्लिनिक के अंदर तो बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं कि उनको मोल हो जाते हैं पहले वो स्टार्टिंग में छोटे होते हैं मस्से होते हैं ग्रोथ हो हो के उसको इग्नोर कर दिया जाता है और वो बड़ा हो जाता है तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो किस तरीके से इसको रिमूव किया जाता है और अगर छोटे लेवल पे इसको अगर क्योर के लिए कर लिया जाए तो बहुत ईजी तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है बट जब आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो वो उसका साइज़ कितना बड़ा हो जाता है और उसको कैसे रिमूव करके किस तरीके से काट के रिमूव करते हैं किस तरीके से टाँके लगाते हैं माइंड भी बहुत से लोगों ने देखा होगा जब उनके कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा और टाँके लगे होंगे तो उन्हें पता है टाँके कैसे लगाते हैं स्टिच मार्ग स्टिच लगाते हैं तो मैं आज आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैं उसको कट करेंगे इसको ब्लेड से और हम उसमें टाँके लगा के उसको हिल के लिए छोड़ देंगे और इसमें मोल रिमूवल में अगर बहुत साइज बड़ा होता है तो उसको एंटीबायोटिक भी चलानी पड़ती है अगर छोटे मोल है तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिर्फ ऑइंटमेंट से काम हो जाता है बहुत से आपने देखा होगा गले गले में मस्से होते हैं छोटे छोटे बट जब वो मस्से बड़े हो जाते हैं इतना बड़ा साइज़ आज मेरे पास वीडियो है जो मैं अभी कनेक्ट करूँगा उसमें इतना बड़ा मसा है तो उसको जो हमने कट करके टाँके लगाए हैं तो उसमें सेवन डेज़ का एंटीबायोटिक दिया है हीलिंग के लिए और आफ्टर टेन डेज़ हम उसमें स्टिच को कट कर देंगे और हील हो जाएगा तो ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है जिसमें आपको एक सर्जरी देखने को मिलेगी तो स्टेट इन with me doctor Avneet Gupta इसके बाद नेक्स्ट वीडियो उसका आएगा कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा मेरी ID doctor Avneet Gupta bye size इसका send it for the biopsy cotton दो सीजन कॉटन डॉस भी दो एक छोटी सी पॉलिथीन बनाना कुछ बॉक्स या कोई कंटेनर है हम्म। हम्म? ये वो बायोप्सी की भेजना है ना <coughs> ये कंटेनर जो होगा ना कंटेनर इसमें आ जाएगा नहीं आएगा सर